acuerdo que les dije que tenía un pato. Güey, llegué a comer ahorita y sabía rico. Y le pregunté todavía a mi mamá, es gallina de rancho. Y güey, me terminé la comida y me dijeron que era mi patito. Me comió mi patito.